por acá con el otro pie después lo en poco. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Esto lo que deja acá es una, una pipeta, de pipeta de pastel. Entonces lo que a hacer tomar la pipeta, tomar una un y dejas una gotita. Muy bien, una gotita. Eh, la はい。